नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में गंगा के किनारे संगम का ये तट है और आप ये साधना देख रहे हैं इनका नाम है श्रीधर बाबा जो कि श्रीधर दास श्रीधर दास बाबा जो कि वृंदावन से आए हैं इनका ऐसा कहना है कि ये 40 साल से लगातार खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं ये सोते भी खड़ा होकर ही है और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं अपने कैमरा पर्सन साथी मोहित देवकर से कहूंगा कि वो इनकी विभिन्न क्रियाओं को आपको दिखाए संगम के बिल्कुल सामने है जो मुख्य द्वार है जहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं स्नान